hüquq mühafizə orqanları haqq qoyurlar, pay istəyirlər, krişalıq eləyirlər. Buna son qoyulmalıdır. Yəni, bunu edən dövlətə xəyanət edir. Bunu edən sadəcə olaraq pul qazanmır, dövlətə xəyanət edir. Mənə məlumat versinlər, qorxmasınlar, siqnal versinlər, məktub yazsınlar, e-mailə yazsınlar. Buna son qoyulmalıdır, dözülməz bir haldır hər kəs bərabərdir. Heç bir toxunulmaz sahibkar da yoxdur, heç bir toxunulmaz məmur da yoxdur. Hərə öz əməlinə görə həm qiyməti alacaq, mükafatını alacaq və cəzasını alacaq. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə xallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. Mən yenə də deyirəm, bütövlükdə, bölgələrdə icra hər kəs bərabərdir. Heç bir toxunulmaz sahibkar da yoxdur, heç bir toxunulmaz məmur da yoxdur. Hərə öz əməlinə görə həm qiyməti alacaq, mükafatını alacaq və cəzasını alacaq. Mən Mustafa Şahın nazım olur. Görün Barayanın Qarabara müqtisasında yaşayıram. Yeni bu təzə müharibə ilə əlaqədar olaraq öz könüllü oğlumu yollamışam. Oğlum hal-hazırda Bakıda müalicədədir. Qazidir mənim oğlum. Hələ ona da heç bir sənət təqdim eləməyiblər. Qapıya nümayəndə gəldi ki, qazinin anasını işlə təyin edək. İşsiz adamdır. Dokumentləri yığdım, apardım, verdim idarəyə, həmən məşğul. Məşğulluq məşğulluq idarəsinə. Hələ yanvar ayından bəri hələ bir xəbər yoxdur ki, görün bir çağırıb deyən yoxdur belə. Elə kimə deyəsən deyir ki, hə, o hava şeydir, o yerlərin hamısını doldurublar. Dolanlar da kimdir? Kim ki bir balaca rəl durur, pulu var. satqınlıq eləyir, pulu var. Onunla bunu yazmaq istəyəndə o da gedir, gətir, yerdə qalan ailənin hamısının adını yazın bura müftə maaşla 250 manat pul alırlar evdə otura otura. Heç bir uşağı da heç bir yerdə iştirak eləmir vətən uğruna getmirdi. Özüm yollamışam, könlü yollamışam. Bəzi burada məmurlar var, deyir ki, ən əşə yolluyurdu. Ə, xeyirdirmi? Ə, e, kim deyəm almaydım torpağı? Allah'a şükürdə torpağımızı almışıq. Ev yoxdur. Bir oğul da mən vermişəm. Bax, yaralıdır, Ali Sabatlı, müəllim oğlandır. Dillərəm Hüseyin Müxtarım mənim oğlum. Baş beyin travmasından, məsələn, Bakıda hal-hazırda xəstəxanadadır. Bax, günü büyünə kimi. Bax, olmaz artıq, buna yiyər durmaq lazımdır. Gelirler, hemşe gelir. Cebini doldururlar, müdürler, yola salı gelir. Yaşılı idaresinin müdürü. Elbirdiler. Şu işçi var orada, on nefer çıkardı, yalanın dayında kuruyup, ha bu doldumun işçileri. O da demiş ki, mühimi kavaya yaşılık, özüm bakıram. Keçe baktı, pulsuz. Evden su çaymış ya. Apar benim cebim pulundan. Soruyorum ki kurumasın o araçlar, uçan araçları. E sormasa bunun anasına şey versin də, heç olmasa ayda maaş versin, birazdan baxan maaş gülməsin. Deyir, hə, dəli olubsan sən. Sən kimsən ki, öz başına sən qapını sürün, yəni elə bağırırsan sən. Mən deyirəm, eyb yoxdur. Öyümün qabağız var, bura yaşılıdır, buranın sentridir. Millət gedir buradan, millət baxır buna, görürlər ki, bu nə vəziyyətdədir. Quruyur, çıxarıb turlar aparır hoca. Hazır versin, yoldaşımın adını yazsın, mən eşməndir, qrup əmələni dayandırılıbdır. İndi qoy görək nə olacaq, hələ yoxlamadadır yəni mənim bu Pensiya. Hə, pensiya. İkinci qrup əlli, şəkil. İkinci qrup, bəli. 5 il qalırdım, indi almıram. O, onunla da müqavilə olaraq Məsələn, dövlətdən pul götürdüm ki, müalicə gedim, gəldim, müharibə başladı. Oğlum yaralandı. Olan pulun hamısını sərf elədim yollara, dəvə dərmana. Mən indi nə qarmalıyam? Mən kimə eləməliyim? Mən kimə müraciət eləməliyəm ki, heç olmasa, heç olmasa, bir qismi mənə kömək eləsin də. Bunun anasını işlə təmin eləsin. Vermişəm dokumentləri, heç bir xəbər yoxdur. İki dəfə getmişəm dağılan deyir ki, narahat olma portala vurmuşuq. Oradan Bakıdan xəbər gələn kimi çağırıb ona iş verəcəyik. Ha bax, nə qalıb? Allah ölümlərimiz, bütün şahitlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimə şəfa versin. Və bu boyda oğlanlar getdi qan qoydu, və utanlarını qoydular, və bu valideynlər çığıra-çığıra qalxıyor. Belə şey olmaz axı. Bizim hörmətli prezidentimizi alladırlar. Ağ yalan alladırlar. Niyə alladırlar? Elə bir vətəndaşı, elə bir bari baş komandanı o kimsə alladırsa, o bizim dövlətə düşmandır. Onun müsəlman qanı yoxdur. Onun müsəlman qanı olsa, elə bir Ali Başkomandanımızı heç vaxt aldatmaz. Amma allada-allada gedirlər, ağ yalan alladırlar. Elə bilər ki, görün bu, Kora şəhərli. Kora şəhərdən deyil, xeyr. Hamımız göz laf yaxşı görür. Hər şeyi yaxşı bilir. Nümayəndəni yollayırlar, gəlirlər. Ciblərini doldururlar, bir-iki gündə yeyirlər, içirlər. Ya Allah, getdi, hə, bu plan idarəni yoxladılar. Yoxlamadı axı. Maraqlanmadı. hakkını aldı sürecekti. Rüşvet korup başarıp yedi. Bu böyle de olmaz. Bu hava için bile sürecek. Beş vakti sürebilmez. Müracaat edeceğim. Ali başkanlarımıza bile müracaat edeceğim. Haiş edeceğim. Çünkü bu işten mühkem üstüne düşsün. Çıksın çıkış eləsin televizyada. Bu halkımız baksın. Onu izleyirik. Dakika ve dakika ki görüm ne danışır. Ne koyur. Güzel. Kuruluş kurduk. Torpak aldık. Allah'ın büyüklüğüne çok şükür. Ama Nəticəsi yoxdur. Yox dərəcəsindədir. Niyə yox dərəcəsi edirlər? Çünki yanındakı börübaşdakı məmurlardır. Hmm. O pul güdənlər, onların hamısının evladı Amerikada, Fransada, Pergedə, İtaliyada, Türkiyədə, orada yaşayırlar. Onların Azərbaycandan xəbəri yoxdur. Amma Azərbaycanın pulunu yerdən çıxan Allah Taala bizə verən sərvəti bax bunlar yeyir, bax bunun balları yeyir. Nəsil kökü yeyir bunlar. Düz. Çox sağ olun. E, bir də bir sualım var Şamil müəllim. Sizin birinci Peki, videonuzda siz dediniz ki, e, deputat mı gəldi, deputatın mavini mi gəldi? Gəldi, nə dedi sizə? Gəldilər, sağ olsunlar. O işin üstə düşüblər. O işlə əlaqədar mənim işimi görürlər. Günü büyünə kimi də. O haqda da çıxış edəcəm, paylaşma edəcəm onların haqqında. Bizim hörmətli <clears throat> deputatımız Anar müəllim sağ olsun. Çox razıyam ki, mənim səsimə səs verdi. Günü büyünə kimi də mənim işim, həmən iş öz kaydasında gelir. Bu hafta Allah koysa sabahla büyüsüne bu iş yetimleşecek. Onun da çıkışını vereceğim diyesi. İnşallah. Ha, sağ ol. Teşekkür. İndi yer yoktur. Müəllim, bu indi yataqdasınız, biz siz yani durup durub işə də gedə bilmirsiniz. Yox, heç bir yerə, nə işinə yürməmişim. Bu... Bu kravatdır, bir də o bilçəyə atırdı. Bilçəyə xarab olsa, Mən ürəyim yatacaq. Elə xarabdır da nə 40 ventilyatordur bu. Stolun yəni üstünə qoyursan. Hə, Ha hə, bu qırıqdır. Bunu o gün ustaya düzəltdirdiyin də ölmür. Usta da dedi pul almıram dedi. Əlil hə, hə, adamsan, pul yoxdur. O usta da sağ olsun. Allah sağ olsun dedi ki, həm ayıb vermir, pulun yoxdur, yoxdur da. Düzəldim heç olmasa Allah təala sabah hava sən göydən kəndini keçəcək, onda da ölərsən. Niyə deyirsən ki, öyrənmə, öyrənmə. Bax, belə yataq xəstəsinin əlilliyini kəsir. Hə, heç yerə çıxa bilmirəm. Qapının ağzına çıxa bilmirəm. Heç yerə gedə bilmirəm. Heç gözüm görmür. Şəkərdən gözlərim tamamilə turubdur. Bütün sənədlərimi qayda qanunla hamısını yollamışam Bakıya. Elə deyir ki, Sahil Babayev deyir ki, yoxlamadasınız. Belə nə qədər yoxlama olar? Mən zavodda ağıtmışam, mən fabrikdə ağıtmışam. Mən hər hansı yeyib dağıtmamışam ki, bunu illərlə bunu yoxlaması desin ki, görün bunu heç dağıdanları heç o boyda yoxlamırlar. 6 ay 5 ay müddəti var. Sonra işini verir, çıxır gedir. Bax, olmaz axı belə. Bıraxsın bunu, heç olmasa mən də devlətimizin pulunu qaytarım verin də. Kapital Bakıda mazen gedir. Nəyə görə? Həmişə ödəmişəm vaxtından qabaq, indi yoxdur. Şəkərə görə qarnına da suyuq olur yazıq. Hə. Yəni suyun... Qarnında... Qarnıma su yığılır, köpüm var. Köp aparıb gedir, mən işli, heç bir şeyim yoxdur elə. Allaha qurban olum, elə Allahla Ya öldüler şu orada maçta. Üreğimde de problem var. Ee, çok, şeker. E, üreğimi de yiyip şekertenmiş. Gözlerimi tutup kurçalarımı yerim. Bak çek. İşim kötüye dönüptü. Bundan ben hara gidin. Kimden işe götüreyim? Ben hara gidin Giderim ben. Getirim şeyimin pulunu vereyim, gazımın pulunu vereyim, suyumun pulunu vereyim. Ben, ben bu boyda kamersa ben neyle ben? Sabah gelip keseceğiler, hele hürmet koyuyorlar sağ olsunlar. Şimdi bir vakti sonra hürmet koymayacaklar. Dengeler ki, şey, daha meselelerde kardeş, bu boyda vallahi kömeğleri sağ. Ha buradan belə bizim günüm yox. Apar devlətin pulunu keçir. Çıxıb işimi kəsəcəklər. Gəlib qazımı kəsəcəklər. Qalacam belə pis yoluma. 11 baş külbənin yiyəsiyəm mən. Esas işləmir. Yoxdur iş. Onunla belə bir oğlum xəstəxanadan gəlmə. Bir üçüncü qrup şəxsdir. 110 manat ona pul verir. Elə bir dənə bu evin ümidi odur. Bir də mən idim, məni də belədilər. İndi Allaha qurban olun. Yenə deyirəm, Allah <clears throat> yaxşıların o vəzifədə yaxşı oturur. Bizim həqiqi öz millətimizin, can yandıran oğlanların hamısının başına dolanım. Qalan ömrüm hamısını onlara verirəm. Amma, amma, o yerdə qalan məmurlar, bilmirsən, onların qanı nə qanıdır? Onları bir analiz eləsin. Hörmətli prezidentimiz, xaiş deyirəm sizə. Bax, dönə-dönə. <coughs> Mehriban xanım, Əliyeva, bax, sizə xaiş deyirəm. Ana öydə işsiz, zəlil yoxdur, imkaniyyət yoxdur. Həmsiyəni belə valideynlərin qapısına yollayın. O gəlsin, baxsın, görsün nədir, nə deyil. Düz. Yaşaya bilmirik. Özə beton üstündədir, bax beton üstündə. Yoxdur, beton üstündəyəm. İmkanım yoxdur, bizə taxtalaydım bunu polladar. Bax, belə bir yerdə, belə bir şəraitdə yaşayıram. Sanki sənə xəlvətə gəlin, baxın. Əgər yalan deyirəm sən, yalan deyirəm sən. Deyin, hə, niyə yalanı danışırsan? Mən yalan söz danışmıram. Mən nə var, olan onu danışıram. Bir dənə sağ olsun. Anardan deputatımız bir tane bu Gören Boy rayonunda beni eşten o kişidir. Onunla fəxr edirəm. Ona mənim ürəyim qurban. Bütün aləm Samsı adından deyirəm, onu çox istəyir. Sağ olsun. Nə demişəm? Deyib baş üstə əmi. Nə demişəm? Deyib baş üstə Onun başı var olsun. Uzanlarda olsun. Sağ olsunlar. yenə, yenə mən deyirəm, aklını sözümüz şəhər. Allah bütün şahitlərimizə rəhmət eləsin. O qanlı döyüş vaxtı mən tərtərdə getmişəm Şanında, amma Şanı tapa bilmirdim. Orada mən gördüyümü görmüşəm ki, bizim balalarımız nətər canla başına elə belə alınmayıb bu torpaq. Düzdür, burada var, məmurlar var, onun üstə yiyənlər, oğlanları burada yaşamır. Elə, elə bir, bunların elə hamısı ayıbda olmasa, anadan olanda elə bunların hamısı qız uşağıymış. Heç oğlan uşağı yox imiş. Hamısı qaçıb gizlənmişdi. Mən də atayam, xəstə atayam. Özünüz bilirsiniz, şəkər xəstəsi çox mundar bir işçi xəstədir. İşçi xəstəyik biz. İynənin də xeyri yoxdur. İynə də da salmır. Qalmışam belə. Hə, gülə-gülə ciplər altında 150 min manatlıq. Belə belə eləyirlər. Əllərində bir təsvir. Nədir, xeyirdir mi? Dədənin pulu deyil, o. Nə onu yeyib zulümlə qazanmışlar. Amma zulümlə, zillətlə, qan tökən oğlanlar, onların hamısının qabağında baş əyirəm, onların valideynlərinin. Ki, belə evlatlar böyütmüşdür. Getdim mən özüm gözümlə gördüm. Kimsə sözünü danışmıram. Tərtər rayonunda özüm bir skorda oldum. Gecə gündüz. O qanlı döyüş vaxtı. Şuamı gəzdim, şuamı tapa bilmirdim. Qaynaq xəta tapmışam mən şuamı 11 gündən sonra. Gecə Bulaq rayonunda Zənəbə səhvində. Şuamı gəzdim ki, görməyə var, necə oldu, nətər oldu. Getdim mən orada balaları gördüm, elə olanları gördüm mən. Ac qarnına, susuz qarnına. Yekələndirib boya başını satırıblar, yoxsulluqla. Amma hamısı oradaydı. Onların hamısının başına dolanına. Onların hamısına fəxr edənlər. Bəlkə də elə olanlar olmasaydı, mən çoxdan ölmüşdüm. Ola, onları, onlarla mən özümə təsəlli verirəm. Ki, yox, etibarlı devlətdir. Gözəl devlət imiş. Yaxşı tərbiyə ediblər bu valideynlər. Gözəl valideynlər. Onların hamısının başına dönüm mən. O gözəl valideynlər ki, avtobusa mindirdik, Özünüz hələ bir belə-belə əl vurdu ki, oğlunda xeyri oğul, gedin torpağa alın. Onu hər valideyn eləmir, amma mən elədim. Məndən başqa da 22 valideyn var idi. Anamız, bacılarımız hamısı. Elə yola salmışdı döyüşə balalarımızı. Qədini qiymatını verin, ayrıca şey isə demirəm. Qoymayın ola düşməyə. Görün bu rayonu xəstəxanamızın həkimi, gözəl həkimimiz Azər həkim mənim balamın o vəziyyətdə onun həyata qayıtmağında onun güc, möhkəm əməyi olubdur. Özü gəlib evimizdə təmənnasız <coughs> müalicə aparıbdır. Günü büyünə kimi də ona minnətdarım bildirirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Ona Allah nə qədər ömür deyir versin. Çünki ikinci həkim yoxdur görən boyda, bunun kimi həkim. Çünki baş hissəsi çox çətin haqq hesabdır. Bu, yəni bu qola qılçıya baxmayın. Yəni bu onları sağaltmaq asaddır. Amma beyin üzrə Azər dostumuza minnətdarlıq edirəm. Çox minnətdarım bildirirəm. Aləmiz adından ki, mənim oğluma belə gözəl Diyanışka qoyub, elə dəqiqlə manizə eləyib, ona papalində, hospitalda baxan professorlar, həkimlər deyib, gedin başqa bir həkimin yanına bunu göstərməyin. Çünki bu uşağı pozarsınız. Gözəl həyata qaytarıbdır. Olacaq, yəni müddəti var onun da indi 1-20 paralini, yəni beyindir. Yenə deyirəm, bu üzdə olan yara haqqı hesabı deyil ki, bunu saxlayasan tez-tez qusara. Allaha qurban olun, bugünkü gün, yəni, Allahıma yalvarırım. Çox sağ olsun. Yenə deyirəm, minnətdarım bildirəm ona ki, o mənim balama elədiyini bəlkə də heç öz əzizlərinə elə can yandırmıyor. O elə bir can yananlıqla o xəstəyə elə, o qaziyə elə yaxındırdı. Onu nətər lazımdır, qayda qanunundan ki, bunun gələcəyi var, bu müəllimdir. Sabah durub keçsin, uşaqlarına dəst desin. Bugünkü günə çox şükür, Allahımdan razıyam. <coughs> Azər doktordan da yenə deyirəm, and olsun Allaha. Düzdür, bəzi başı çatmayanlar var, deyir ki, bu yaltaqlanır. Mən heç kimə yaltaqlanmıram. Kim mənə yaxşılıq edib, kim mənə balama yedib, onlara mənim canım qurban. Onlara mən boşluyam ömrümün axırına kimi. Lazım deyil başqa söz ora yazırlar ki, hə, bu nəsə istəyir, nəsə yaldır. Nə istəyirəm? Mən heç nə istəmirəm. Mən həyatda sağlamlıq istəyirəm, can sağlıq istəyirəm. Hamı yaxşı olsun. Heç kimin içərəsi ağrımasın. Amma mənim oğlumun elə vəziyyətdə onu skoriya qoyub, gənciyə aparıb, onu oradan aparatdan keçirən bizim Azər doktor olubdur. Mən ona təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun. Hər yerdə deyirəm, önə kimdə deyəcəm. Onun kimi ikinci həkim mən inanmıram. Çünki 10 dənə professor, bax belə Türkiyədən belə Papalində mənim oğlumu Diyanskadan kesilmişdi. Deyib o doktor kimsə gedin onun ətəyinə yapışın. Çox gözəl müalicə edir, qayda qanunun dəqiqliyi ilə. Yaxşılığa doğru gedir. Ona görə də mənim ona ürəyim qurban, ona bir canım qurban. Sağ olsun. Oxşuyam ona ömrümün axırına kimi. Sağ olun. Məsuliyyət ən vacib məsələlərdən biridir. Məsuliyyət və nəzarət. Harda ki bu yoxdur, heç bir iş e, gedməyəcək. Əksinə, çox mənfi mənzərə ilə üzləşə bilərik. Ona görə bu da bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzarət haqqında Yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmişik. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi prezident administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirdilər bəzilərini. Əvvəllər kimdən ki şikayət edirdilər, ona göndərirdilər. O da sonra həmən o şikayətçini əzirdi orada. İndi buna son qoyulur. Düzdür, vaxt lazımdır. Amma bu artıq tendensiyadır, bu meyildir. Ona görə ə, hə, cəmaat da ictimai nəzarət ə, hə, işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər haqqında məlumatı mən əvvəllər mətbuatdan alırdım. Mənə çatmırdı, gizlədirdilər, mal alıyırdılar. Hə, və ə, e, demək olar ki, bu böyük çətinliklər yaradırdı.